көзгө жаш айланабы колуңду кое бербей кош дедим кайра дагы кайра дагы толгонуп шашылбадым чакырбадым топ таштай чачылгамын сен мени жоготтуңбу толгонуп шашыл тападым намыс барын акырын алыстадым капарга алганың жок кабыргам кайышканым кайышканым кайгырып шашылбадым кайтчы деп чакырбадың мончоктой чачылгамын деп чакырбадым чурдай чачыл баран күн менен батып барам күн чыгат кайра кайра мен чыкпайм жашып барам жашып барам күймөлүп шашылбадым чакырбадым мончоктой чачылгамын сен мени жоготтуңбу толгонуп толгонуп шашылбадым токто деп чакырбадың топчудай чачылгамын сен мени жоготтуң күн менен батып барам күн чыгат кайра кайра мен чыкпайм жашып барам толгонуп шашылбадым токто деп чакырбадың таштай чачылгамын сен мени жоготтуң